कालीकोट जिल्लाभित्र एयरपोर्ट थराली एयरपोर्ट बनाउनै भयो गइसक्यो पुरानी एयरपोर्टै बनाउनै भयो गइसक्यो पुरानी कालीकोट जिल्लाभित्र एयरपोर्ट सुनथराली एयरपोर्ट बनाउनै भयो गइसक्यो पुरानी गइसक्यो पुरानी आउने नमजा आउँछ सुनेपछि मजा आउँछ ए मान्छे बनाइ बनाउनका लागि सुरु अठतिस सालमा इष्ट यो फल विभाग बनाउनको लागि कोटबाट गाविस त्यतिखेर पञ्चायत कालदेखि <laughs> ए कोटबाडाका गुरु अहिले पन अहिले पन والله ما العبور

战斗！ हाम्रो